অসমৰ সমূহ দৰ্শকলৈ মই পূজাই স্বাগতম জনাইছো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আমাৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠান আমাৰ এই সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানৰ আজিৰ অতিথি অভিনেত্ৰী মানসী শইকীয়া আহকচোন আমি মানসী শইকীয়াৰ মনৰ কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰোঁ মানসী বা আপোনাক ডি নিউজ আছামৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো আমি প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিছো যে আপুনি অভিনয় জগতৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত আচলতে অভিনয় জগতৰ লগত মই জড়িত মই ক্লাছ নাইনৰ পৰাই জড়িত তেতিয়াৰ পৰাই মই ফাৰ্ষ্ট অভিনয় জগতলৈ মানে খোজ দিছিলোঁ মোৰ ঘৰ হাজু দমদমা হাজু দমদমাত টাইগাৰ ক্লাব বুলি মানে এটা বিহু হুঁচৰি দল আছিলে তাত মই প্ৰথমতে বিহু হুঁচৰি দলৰ সৈতে মই বিভিন্ন ঠাইত বহাগী মঞ্চত তাত পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিলোঁ বিহু তাৰপিছত মই পৰীক্ষা দিছোঁ তাৰপিছত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত মই মুন্না আহমেদ ছাৰৰ drama school school of drama তাত মই এবছৰীয়া কোৰ্চ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই বাহিৰলৈ গৈছিলোঁ অল ইণ্ডিয়া কম্পিটিশ্যন ভিত্তি অফ গুজৰাট মানে আপোনাৰ গুজৰাটত এখন ড্ৰামা হৈছিলে হিন্দীত ড্ৰামা এখন হৈছিলে তাত মই এয়া কৰিছিলোঁ অভিনয় কৰিছিলোঁ মুখ্য অভিনয় কৰিছিলোঁ আৰু খুব খুব ধুনীয়া হৈছে ড্ৰামাখন আমাৰ যেতিয়া আমি গুজৰাটত গৈছিলোঁ যেতিয়া আমি সেই গোটেই ড্ৰামাখন কৰিছিলোঁ আৰু ছেকেণ্ডতে তাত অকল ড্ৰামাই নহয় মই আচলতে সংগীত মহাবিদ্যালয় আঞ্চলিক দতৰা আঞ্চলিক সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা সংগীত আৰু তোমাৰ ডান্স তাত মই কথক নৃত্য আৰু ভাৰত নৃত্য কমপ্লিট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মই গুজৰাট গৈছিলোঁ তাত মানে মোৰ কথক নৃত্য বিশ্বৰ চন্দে চন্দে যিটো আছে সেইটো মই তাত পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিলোঁ আৰু তাত মই দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ লগতে মই জিনি মহলীয়া ডান্স একাডেমীৰ পৰাই মই মডাৰ্ণ ডান্সটো কমপ্লিট কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ যেতিয়া প্ৰথম মই অভিনয়ত খোজ দিছিলোঁ মুনা আম্বেদ ছাৰৰ যিখন প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জিনজলে কপালত তাত মই এটা সৰু অভিনয় এটা কৰিছিলোঁ তাৰ পৰাই মোৰ আৰম্ভণি হ'ল মোৰ অভিনয় মানে জগতলৈ অভিনয় জগতত প্ৰথম প্ৰেৰণা মোৰ মা আৰু মোৰ মাহী দুজনৰ পৰাই মই পাইছিলোঁ অভিনয়ৰ বাহিৰেও আপুনি অন্য কিবা কাম কৰিছে নেকি অভিনয়ৰ বাহিৰেও মই কেতিয়াবা মাজে সময়ে যেতিয়া ডান্স কম্পিটিশ্যন হয় প্ৰগ্ৰাম হয় তাত মই জাজ কৰিবলৈ যাওঁ আৰু মাজে মাজে সময়ে মই কৰিগ্ৰাফিও কৰোঁ আৰু মাজে সময়ে মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা এতিয়াতো বৰ্তমান মই পৰিচালনাও কৰি আছোঁ গতিকে অভিনয়ৰ বাহিৰেও মোৰ বুলিবলৈ সেইকেইটা কৰোঁ আৰু এনেদৰে ভাগি নপৰিবাচোন বিৰিণা ভগৱানৰ প্ৰতি সামান্য আস্থা স্থাপন কৰা আৰু কিমাননো আস্থা ৰাখিম আজি দহ বছৰে ভগৱানৰ কোঠাত মোৰ দুৱাই দুৱাই বেকুল হৈ পৰিছো কোন মন্দিৰত পূজা দিয়া নাই কোন ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰা নাই কিন্তু আমাৰ প্ৰাৰ্থনা ভগৱানে শুনিছে জানো নাই শুনা এতিয়াতো মোৰ ভগৱানৰ ওচৰত অকণমানো বিশ্বাস নাই তেনেকৈ ক'ব নাপায় বুলি না ইয়াত মানুহৰ কোনো হাত নাই এটা কথা মনত ৰাখিবা প্ৰতিজোপা গছক গজিবলৈ কিন্তু মাটি পানী আৰু সূৰ্যৰ তাপৰ প্ৰয়োজন সেই বুলি প্ৰতিবিধ গছে কিন্তু ফল বা ফুল নিদিয়ে আপোনাৰ ফেমিলিৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাব নেকি আমাৰ নিশ্চয় মোৰ ফেমিলিৰ বিষয়ে আচলতে মই মোৰ হাজবেণ্ডৰ পৰা মই যথেষ্ট অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট চাপৰ্ট পাইছোঁ তেওঁ এতিয়াও মোৰ যিটো মোৰ অভিনয় কৰা আগ্ৰহ যিটো মোৰ অভিনয় কৰা ইচ্ছা গতিকে সেইটো মানে ধৰি ৰাখিবলৈ কেতিয়াও তেওঁ চেষ্টা কৰা নাই সদায় মই যিদৰে কৰি আহিছোঁ বা কৰি আছোঁ তেওঁক সম্পূৰ্ণ চাপৰ্ট মই পাইছোঁ গতিকে মই তেওঁক যথেষ্ট ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত মোক তেওঁ চাপোৰ্ট কৰিছে মোৰ দুটা ল'ৰা আছে যেতিয়া মই বিভিন্ন ধৰণৰ বাহিৰত যাবলগীয়া হয় শ্বুটিঙৰ কাৰণে তেওঁ মানে মোৰ ল'ৰা দুটা দুজনকে খুব ভালকৈ চোৱা চিতা কৰে তো সেইখিনি মই যথেষ্ট মোৰ হাজবেণ্ডৰ পৰাই মানে হেল্প পাইছোঁ চাপোৰ্ট পাইছোঁ বাছ সেইখিনিয়ে ভৱিষ্যতলৈ আপুনি কিবা পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি পৰিকল্প পৰিকল্পনা হিচাপে মই এতিয়া অতি সোনকালে মোৰ কাহিনী লিখি লিখিছোঁ মই আৰু ডাইৰেকশ্যন মোৰ হেঁপাহৰ ঘৰ বুলি চুটি ছবি এখন পূজাৰ পিছত মানে শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আচলতে ইয়াতে অকল মোৰ প্ৰজেক্ট নহয় আমাৰ দুজনৰ প্ৰজেক্ট দুটা আছে আমাৰ এই সাক্ষাৎকাৰটো চাই কোনোবাই যদি আপোনাক অভিনয়ৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ কৰে আপুনি কৰিবনে অঁ নিশ্চয় কৰিম যদি মোৰ অভিনয় চাই কোনোবাই ভাল পাইছে ভাল পায় বা মোক তেনেকৈ অভিনয়ৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ কৰে মই নিশ্চয় কৰিম কোনোবাই যদি আপোনাৰ অভিনয়ৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে ক'ত চাব পাৰিব M J P Assam YouTube channel আপোনালোকে তাত পাব তাত মই অভিনয় কৰা বহুতো অসমীয়া চুটি ছবি আৰু গান আছে গতিকে আপোনাৰ আপোনালোকে তাত দেখিবলৈ পাব আপুনি অকল অসমতে অভিনয় কৰিছে নে অসমৰ বাহিৰতো কৰিছে সময় অসমৰ বাহিৰতো আপোনাৰ কৰিছোঁ মই দিল্লীত কৰিছোঁ কেলকাতাত কৰিছোঁ গুজৰাটত কৰিছোঁ গতিকে এনেকৈ বিভিন্ন ঠাইত কৰিছোঁ অসমৰ বাহিৰতো মই শেষত আমাৰ ডি নিউজৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ মূল্যৱান সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ময়ো আপোনালোকলৈ যথেষ্ট ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্রিয় দর্শক এয়া আমার মাজত আসলে অভিনেত্রী মানসী শইকীয়া আপনার মাজত যদি যিকোনো প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিয়ে আমার এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করব বিচাৰে তেতিয়া হলে যোগাযোগ করব পারে আমার phone number double nine five four three eight two four nine two ধন্যবাদ